ये भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है जो कि मल्टी कलर में आपको बैटरी आइकन मिल जाता है तुमको काफ़ी पसंद आया ये थीम बात करें इसकी लॉक स्क्रीन की तो लॉक स्क्रीन हमको इसका काफ़ी पसंद है जैसे कि आप जैसे लॉक स्क्रीन में आपको जो है एक वेदर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक म्यूज़िक का ऑप्शन मिल मिल जाता है जो कि परफेक्टली वर्क करता है और नीचे एक साइड एक आपको टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है जो कि डबल क्लिक के बाद आपका वर्क करता है तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो आई की तरह एक कंट्रोल पैनल दिया यहाँ पर आप ऊपर के साइड देख सकते हैं कि आपको एक पैनल का ऑप्शन दे दिया गया है जो कि आपको अगर हल्का से यहाँ पर आप स्लाइड करते हैं लॉक स्क्रीन पे तो आपको जो आई ओ की तरह यहाँ पर कुछ कंट्रोल मिल जाता है जिसको कि आप यहाँ पर से एक्सेस कर सकते हैं और ये वर्किंग भी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका एनिमेटेड स्क्रीन लॉक स्क्रीन हमको काफ़ी पसंद आया और यहाँ पर आप दे दें कि आपको जो है कैलेंडर वाली ऑप्शन में जो है इसका हमेशा वॉलपेपर चेंज होता रहता है जो कि काफ़ी अमेजिंग लुक प्रोवाइड कर देता है हमको काफ़ी पसंद आया थीम और इस थीम में आपको कोई भी चार्जिंग एनिमेशन नहीं मिल है तो हम आपको पहले ही बता दें आप बात करें इसकी डायले पैड की तो डायले पैड आप देख सकते डायले पैड भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ मिल जाता है जो कि काफ़ी कमाल का लुक प्रोवाइड कर देता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बात करें इसकी कंट्रोल पैनल की कंट्रोल पैनल भी आप देख सकते कंट्रोल पैनल भी आपको कम्प्लीटली न्यू डिजाइन के साथ मिल जाता है यहाँ पर आपको जो इनेबल डिसेबल जो है आपको काफ़ी बेहतरीन लुक का मिल जाता है हमको काफ़ी पसंद आया ये थीम और इसका आइकन भी आपको काफ़ी डिफरेंट लुक में मिल जाता है कंट्रोल पेल का बात करें इसकी सेटिंग की इंटरफेस तो सेटिंग का इंटरफेस भी आप देख सकते जिसमें कि आपको आइकन जो है सेटिंग का काफ़ी डिफरेंट लुक के साथ आपको मिल जाता है जो कि काफ़ी कम माल का दिखता है बात करें इसकी अबाउट की अबाउट में आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं मिलता है